себе стать счастливым Всегда стремился первым быть Хотелось быть всегда любимым Теперь пытаюсь все забыть На дискотеки не пускали Меня в мои пятнадцать лет И как-то странно отвечали Ты подрасти и весь ответ что теперь мне Все эти детства радости Совсем другое Найти мечтаю в старости теперь мечты о прошлом Мечты о прошлом далеке И что-то было и возможно Но прошлое в какой-то мгле Сейчас скорей бы в дом вернуться Но вот троллейбуса все нет А утром бодреньким проснуться Но все как будто в темноте на каждый день Утром не хочется вставать Хотя а рассвет, свет А мне в детстве помечтать Ты что, дурак? Донбайки! Дети детства, радости Совсем другое.